Visi anare roste, postesine tanto bimbon, i branzini e il pe in o. Se magna, se beve vin e si se canta, se fa l'amore. pure se fa gran festa, o al lido se va a aspettare, il sol che si speccia sul mar, ma quanti, quanti colori te fa sognare e può sospirare. de fiori amor. Se beu de seras tomar, el fa innamorar. Vente zeo ciaro de una galeota se la laguna da magnar poenta e pesse e a tua boca da basar. respirar el fresco y laguna, andemo cara mia caranina, un fiasco usando yo portarò. Poenta y pese a gogo, a respirar el fresco y laguna, andemo cara mia caranina, un fiasco insando yo per noi Cuenta e fegato a veneziana, padicio rosso e bombin, che deizia, che bea compagnia. Gran tavoeada in campiel, Mario e Bepi, la rossa e accate, Sanze, Appina e Sosia, che che trema parfine ganasse la magna e a beve e a canta con me una chitarra un mandolin cantemo e magnemo in allegria che bubana che bubana se tanto buon tanto buon è il figato segueroso e ai colvi vive sola, che profumo, che odorini, mangiemo e cantemo che felicità. sea. Scarpe e calzetti, piatti e pironi, porte e balconi, sada freschi, ogni cassera e sotto il stramasso spande per L'odor dei freschi, fame un piacere, fame un piacere, fame un piacere, fame un piacere, cambia mestiere. stai Finkara goi sui muri ghese Sciame che brilla come a teatro Dentro a sta casa So come un gatto, fammi un piacere Fammi un piacere Fammi un piacere Fammi un piacere Cambia mestiere Namastei, criei Pargo, re de Parangai, che casa che go, intera bagnata, caemo e attratta dall'umidità che cresce assaiata. está